Людмила. Я из города Таганрога. А, в сфере индустрии красоты не работала. А, огромная благодарность таким профессионалам, которые работают в клубе профессионалов. А, спасибо огромное непосредственно руководителям, непосредственно мастерам. Хотелось бы именно подчеркнуть тот профессионализм, тот, как уже сказал руководитель, <laughs> золотой пинок, а, с помощью которого мы можем идти и двигаться дальше. А, спасибо за то, что такой объем вот именно информации, за такой а, богатый опыт, который могут нам предоставить данные э, профессионалы именно клуба профессионалов, э, незаменим вообще. Спасибо большое. <laughs>